Hyvää päivää! Päivää. Uutisia Ohjaamo-studiosta. Hei Ohjaamot! Omaan kotiin somehaaste alkaa 8. helmikuuta. Vai <laughs> mitä? Eikö ala? No. Haluamme haastaa ohjaamot ottamaan asumisen asiat osaksi toimintaa. Kertokaa, miten aiotte auttaa nuoria asumisen asioissa tai minkälaista yhteistyötä teette esimerkiksi NAU-paikallisyhdistyksen kanssa. Viritelkää some taajuutenne jo valmiiksi. <laughs> Vai mitä? Joo. Osallistuminen on helppoa. Ottakaa kuva tai video. Kertokaa siinä, miten teidän ohjaamassanne asumisen asiat on huomioitu. Jos ne eivät ole vielä osa toimintaanne, niin nyt on aika luvata jotain sen eteen. Ladatkaa kuva tai video Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin tai YouTubeen. Mm-hmm. Muistakaa käyttää hashtagia omaan kotiin. Häsäri! Kiitos. Ole hyvä. Haastakaa myös muita ohjaamoita ja yhteistyökumppaneitanne mukaan kampanjaan. Mm. Nyt kaikki mukaan!